असलकम शहजादो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पहला पबजी का गेम प्ले पसंद आएगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो का पूरा मज़ा लेना है तो भाई ज़ाहरी बात है कि वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बस वीडियो को लास्ट तक देखना पाकिस्तान में अमेरिकन एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे Who the fuck told you I was offended? मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे फकिंग वेजनरी बेटा मुझे विजन आ रहे मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे युवा पुसी तेरे खाबों में चिचिड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे इनके मुंह में दे दोने वाला कुकू का ना रहे गला किसी का से पुसी ऐसा सूखा ना रहे देखो कोई गलत फहमी ना रहे ये वो कैरेक्टर है जो कहानी में ही ना रहे की टोपी उसके सर पे ना रहे हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे हम गहराई है बेटा कोई दस साल से मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से आज से मेरे में गुरूर नहीं लेकिन आजकल अकेले तेरे हुड में हाई नाज है ये सारे आएंगे ना झुंड में मैं लड़ू अपने आप से call there win win countdown start तेरा करियर के दिन गिन रेन ऑन यू लोकल वाला रिम जिम मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम फक विद यू जैसे तुझे एसटीडी तेरी कोई वेव नहीं है बेटा एन pull up on you like a jumpsy the thing gets bumpy देता असरात मनफी If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like छुप जा कोई शक छुटे कम सी देता असरात मनफी Pull up on you like a Shelby ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर वो साली मांगती है फेंडी पर मैं डेविल तो है प्राडा मेरे माइंड पर टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ कम वक्त कम वक्त लगा तेरा काउंटडाउन कल तक पंचर पड़ा था ये साउंड क्लाउड आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती हैं शाउट आउट डाउट वाउट इनके दिए इन्हें मोड़ के Bow down, I'm the king of the whole shit. I'm young round town with the dope shit. Got the young, young, what me a it? Got a ground pound, but stand chop it. Dumb like a hound sound, stubby, though we toxic. Baby, daddy toxic. Hit with a hickey. Give me a blast on that sticky, hicky, a sticky situation, so you're covering But Buck your a real bad, double It's a joke to them hip hop. मेरा पर वो क्लाउड पड़ी लकड़ी या निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है फैंस को यकीन हमें भी कुछ हक नहीं है प्यार गैसोलीन आग तो फिर लगनी है होंगे आर पार यू नो ये लौंडे खतरी है मेरा काम मारने का तूने यानी ठकनी है लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है अपने को ढंग ना लिहाज तो मुझे पड़ी मैं bitch I am done taking shots देना fuck नहीं है ये जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट वो रो पड़े बेचारे देगा लेफ्ट लाइफ हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट तुम सो रहे थे सारे बने वो माइंड अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के बस घास फूके बॉय तेरा इजी है अब नया हेड उसी के क्या है फीसेबल अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फीसे कल जब असल असल भूले कैसे पीते कल मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख शॉट्स लेते लौंडे जो मुझ तक पहुंचाते मीम पेज सीन डैड लाले मेरा सीन डैड लीन बैक छोटे शाबल लीन बैक पेड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग तुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का पीन पैक Pull up on you like a agency. Sit down cause the thing gets bumpy. Hammer me! asrat manfi. If a motherfucker gets too comfy. Pull up on you like a Chuka cha koi shak chute kamsi. Teta asrat manfi. If a motherfucker tryna get funky. Tujh mein dar I can sense it. Study back, your boys Left you bloody just immenses. Left you motherfucking anxious. The red team is unstoppable! Red team is unstoppable! Red team victory! Let's go. The blue team has scored it's your boy. for the first time. yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like a Gen Z. रात मन मनफी तुझ में डर है I can sense it left you bloody just इमेंसेस fuck around till you come to your senses मैं फ्यूचर और तू पास्ट टेंसेस लाजवाब you do not have the answers तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकंस एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका रबल लैब क्या हुक्म है मेरे आका गैंगलैंड छोटे मेरा शेयर प्रॉपर इधर से हाड़े हो जाता है चाका वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे तू उदास के सांप को पिला रहे was offended मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे फकिंग विजनरी बेटा मुझे विजन ला रहे मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे युवा खुशी तेरे ख्वाबों में चिचड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे गला किसी प्यासे फूसी का सूखा ना रहे किसी अरे गहरे को कोई गलत फहमी ना रहे ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे I T U S S की टोपी उसके सर पे ना रहे हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे हम गहराई है बेटा कोई दस साल से मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से आज से मेरे में गुरूर नहीं लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड भी रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे लोडे सुने मेरे गाने करे उसकी स्क्रूटनी आई स्टोर अकेले तेरे हुड में हाई नाज है ये सारे आएंगे ना झुंड में मैं लड़ूं अपने आप से call there a win win countdown start तेरा करियर के दिन गिन मैं कहने के रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम तेरों फक विद यू जैसे तुझे एसटीडी तेरी कोई वेव नहीं है बेटा your N M P three Pull up on you like agency. Sit down, cause the thing gets bumpy. देता असरात तो मनफी If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like agency जो बजा कोई शक छूटे कम सी देता असरात तो मनफी Pull up on you like a Shelby ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर वो साली मांगती है फेंडी पर मैं डेविल तो है प्राडा मेरे माइंड पर टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ कम वक्त कम वक्त लगा तेरा काउंटडाउन पंचर पड़ा था ये साउंड क्लाउड आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती है शाउट आउट डाउट डाउट इनके दिए इन्हें मोड़ के Bow down, I'm the king of the whole shit आऊं जाऊं round town with the dope chick करते थे याऊं याऊं अब नहीं वो बोलते करता रहे ground pound बचते हैं चौक पे दम लगा आऊं sounds तभी तो भी toxic baby तेरी toxic hick with a hickey give me a blast on that sticky icky icky सस्ते की situation तो ये घबरी है बकचोद छाप रियल बात दबरी है it's a joke to them hip hop figure I fame को क्लाउड पड़ी लकड़ी या निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है फैंस को यकीन हमें भी कुछ हक नहीं है प्यार कैसो लीन आग तो फिर लगनी है होंगे आर पार यू नो ये लौंडे खतरी है मेरा काम मारने का तूने यानी ठगनी है लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है अपने को ढंग ना लिहाज तो मुझे पड़ी मैं फिर आई डन टेकिंग शॉट्स देना फक नहीं है ये जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट वो बड़े बेचारे देगा लेस लाइफ हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट तुम सो रहे थे सारे बने वो माइंड अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के बस घास फूके बॉय तेरा इजी है अब नया हेड उसी के क्या है फीसेबल अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फीसे कर जब असल असल भूले कैसे पीते कल मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख शॉट्स लेते लौटे जो मुझ तक पहुंचाते मीन पेज सीन डैट लाले मेरा सीन डैट लीन बैक छोटे शबल लीन बैक पेड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग तुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का been back pull up on you like agency Sit down cause the thing gets bumpy Cover me! देता असरात मनफी If a motherfucker gets too comfy Team victory. pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी देता असरात मनफी If a motherfucker tryna get funky तुझ में डर है I can sense it साडी बैठक च वैक बॉयज कैंसर left you bloody जैसे menses